je voudrais présenter Joe euh, euh, qui, donc, qui, fera l'introduction des ateliers. Euh, donc, c'est un honneur d'avoir Silk aujourd'hui avec nous. Et donc, Joe est, professeur et, émérite et chercheur associé à l'université à l'Institut d'astrophysique de Paris. Euh, et, c'est... Euh, euh, donc, il a, il a donné des contributions fondamentales à la cosmologie contemporaine sur l'étude du fond cosmologique de la matière noire. Et ces contributions ont été, entre autres, récompensées par le Gruber euh, Cosmology Prize, c'est un des prix les plus importants en cosmologie, et, euh, et le, Bazin, euh, le prix Bazin. donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un honneur, Joe. merci beaucoup pour, pour ta présence aujourd'hui et pour cette, pour cette introduction. Je te laisse la parole. Alors, je vais essayer, bonjour, à partager l'écran. Alors, on euh, y va. Est-ce que ça marche? Ça marche. OK, bon, alors bonjour tout le monde. Euh, euh, bon, c'est un honneur pour moi présenter l'introduction générale à cosmologie. Alors, je veux dire tout de suite que ma langue natale n'est pas français. Euh, et vous allez avoir peut-être un mélange de quelques mots anglais avec euh, le président français. Je suis désolé pour ça, mais je, fais euh, le meilleur que je peux faire, mais toujours les mots que, je ne connais pas en français, j'utilise les mots anglais. très bien. Bon, alors je vais essayer dans moins qu'une heure à discuter les problèmes et l'avenir vraiment euh, pour nos études du Big Bang. Et je vais parler de l'énergie noire, la matière noire, la motion des structures, les galaxies, etc. Et ici, euh, il y a une grande revue des jolies images de cosmologie moderne euh, qui commence avec le, rayon du fond, les, galaxies euh, incroyables, jolies, pris avec les télescopes spatiaux, les, lentilles avec... Euh, on peut voir en effet la matière noire dans ces images, c'est incroyable, et les grandes structures de l'univers. Et les trous noirs massifs qui sont cachés dans cette image-là aussi. Alors, je vais parler un peu, petit peu de tout ça dans les moments qui viennent. Alors, on commence. Je vais commencer avec euh, des remarques euh, sur le Big Bang. C'est notre euh, réseau fondamental pour la cosmologie. Alors ici, c'est une image iconique où Einstein, qui était le maître euh, de relativité générale de gravitation dans le XXe euh, e siècle, il, au début, avait inventé la cosmologie, mais il était au début convaincu que l'univers était stationnaire, c'était euh, statique en effet était seulement, éventuellement, c'est toujours comme ça en physique, on avait les données. Euh, et Edwin Hubble, l'américain, était un des, premières, un des premières euh, à accumuler les, données, qui finalement a convaincu Einstein que l'univers était dans un état d'expansion c'était vraiment le début de qu'est-ce qu'on appelle maintenant le Big Bang. Mais une chose qui n'est pas toujours euh, dans notre connaissance, et il y a beaucoup de monde qui oublie un peu ça, l'histoire, c'était pas seulement Hubble qui était le pionnier d'expansion de l'espace, en effet, deux, trois ans avant Hubble a annoncé son découvert, Georges Lemaître a aussi euh, fait deux choses. Il a réalisé la théorie de l'expansion de l'univers, euh, une chose que Hubble presque jamais pas, pas, compris du tout, certainement pas au début, et il a fait ça dans un... Euh, c'est une chose que Einstein aussi n'était pas prêt pour accepter au début. Et c'est en effet, c'est euh, le maître avec un russe qui a fait la même chose indépendamment trois heures avant, mais euh, Friedman, mais, maintenant, mais, c'était vraiment le maître, Georges le maître, qui était devenu un prêtre, euh, est un conseiller au Académie pontificale de l'Église catholique. Hum, et dans ces notes de 1927, on voit ici les modèles pour l'expansion de l'univers. C'est l'échelle de l'univers qu'on voit ici. Et il a réussi une famille de modèles. Il y a un modèle, par exemple, qui attire un maximum et commence à collapser et ça va revenir ici le Big Bang et c'est l'avenir, un, Big Bang de, de l'avenir. Euh, on appelle ça en anglais the Big Crunch. Big Bang et Big Crunch. Alors, mais dans son cahier, il avait des autres modèles parce que euh, avoir les modèles, les modèles qui euh, avoir un big crunch beaucoup plus tard, mais des autres hein, qui ne peuvent jamais avoir un big crunch, qui va continuer l'expansion pour toujours. Et c'est un modèle comme ça ici. Et finalement, il a réalisé des modèles qui, dans l'avenir, va accélérer et attire, euh, une échelle incroyablement grande dans l'avenir. Et maintenant, dans la langue moderne, on sait que c'est la matière, et c'est la matière qu'on ne voit pas, on appelle ça la matière sombre, euh, qui est responsable pour euh, euh, la décélération initiale de l'univers, et tous les modèles ont, ça. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, et je veux venir à ça dans un moment encore, qui est responsable pour l'accélération de l'avenir. Et c'est une chose qui a, dans les derniers 20 ans, on est découverte, on est convaincu qu'il y a la matière noire. Euh, c'était, il, il, il, y a 30 ans, 40 ans, en effet, on connaît le matin noir. Mais dans les derniers 20 ans, l'énergie noire, l'énergie sombre, hein, la matière sombre, l'énergie sombre. Bon, OK. Alors, le maître est une grande euh, euh, personne qui était l'origine de beaucoup de notre euh, connaissance moderne de Big Bang. Et peut-être une chose qui n'est pas très bien connu que dans un article, il a écrit euh, il y a 90 ans, je pense, presque, il a parlé de la pression négative. Alors, normalement, la pression est positive. Et dans la théorie de gravitation, la pression, c'est une énergie, et par l'équation très connue d'Einstein E égale mc carré, cette pression négative équivalente à masse et la masse aussi décélère l'univers, hein, comme la masse sombre, toute la masse. Mais si la pression est négative, euh, on peut avoir une accélération, c'est le convers. Et cette pression négative, le maître a réalisé, c'était l'effet de la constante cosmologique. C'est une constante qui Einstein a ajoutée à ses équations de gravitation, mais c'est équivalent à une pression, une énergie de, la vide. Et euh, c'était dans les années 30, c'était le début de la théorie quantique et le maître était très, très au courant euh, de la euh, question des fluctuations, euh, l'énergie de la vide. Il y a, un vide, c'est un peu contradictoire, mais dans le vide, il y a, c'est pas vraiment vide en effet à cause de la, par exemple, l'idée de Heisenberg, il y a des particules qui ont, peuvent exister pour un temps si petit, on ne peut jamais les voir, et ils, euh, sont créés, ils sont détruits, euh, mais ils peuvent exister. Euh, c'est l'équivalent vis-à-vis Heisenberg, de, les, les particules sont équivalentes à des ondes, et les ondes n'ont pas à un certain point, et cet déplacement équivalent en énergie aussi. Tout ça dans donne la vie d'une c'est une, en effet, c'est une pression négative qui peut éventuellement, si c'est important, à l'époque ou à une autre, accélérer l'univers. Et maintenant, dans la théorie moderne, on sait que ces choses arrivent. Euh, alors, ici, je montre seulement un tableau euh, de l'histoire de la cosmologie dans le dernier siècle. Et je ne veux pas que vous, on, doit le lire tout ça en détail euh, dans ma présentation. C'est seulement pour vous donner un goût de toutes les personnes, les scientifiques, les grands scientifiques. ça a commencé en effet avec Alexandre Freeman, c'est russe, que c'est lui qui a vraiment le premier à réaliser l'université dans état d'expansion, suivi par, indépendamment par le maître. Et les observateurs aussi, comme et ben, hein. Et on a une grande euh, succession, euh, accélération matière noire, jusqu'au premier euh, partie du 19e siècle, c'est les astronomes qui a dominé euh, la cosmologie et développer le, modèle d'expansion de l'univers. Mais dans les années 40 et 50, c'était le physicien nucléaire qui a réalisé que le début de l'univers est un endroit euh, d'un sens unique pour faire la nucléosynthèse des éléments lourds, juste comme on fait dans le centre du Soleil. C'est George Gamow qui a le, premier à faire ça et, euh, euh, une des personnes qui a joué un grand rôle, c'est aussi euh, une personne que tout le monde connaît en France, c'est Hibérus. En tout cas, cette nucléosynthèse primordiale est très importante pour les éléments légers Maintenant, on sait que les éléments euh, d'autres sont fabriqués dans l'explosion des étoiles, etc. Alors, c'était le premier euh, demi-siècle de cosmologie. Après, le nouveau développement, c'était la découverte euh, de du fond dans les années 60 par Penzias et Wilson. Et c'était le début avec cette rayonnement fossile qui nous a persuadé que l'univers était, il y a une fois, très chaude, parce que le rayon était comprimé, était très chaud au début, et c'était euh, donné qu'est-ce que le, moderne théorie du Big Bang euh, qui a commencé très très chaude, euh, qu'est-ce que un cosmos connu russe a appelé un état d'enfer, en effet ce que l'on En tout cas, euh, dans les années 80, euh, nouvelle grande perturbation de la cosmologie. Maintenant, c'est le physicien des particules qui a réalisé que euh, beaucoup avant l'époque de nucléosynthèse, l'univers a échevé un température si extrême que c'est parfait pour fait les études de physique de particules qu'on ne peut jamais achever dans un laboratoire, dans un accélérateur de particules sur la Terre. C'était le début de l'inflation et avec inflation, je vais dire quelques mots sur ça dans un moment, on avait la on a besoin de beaucoup de matière noire, c'était euh, une euh, théorie, prédiction collatérale de l'inflation, et euh, éventuellement, après le Matia, qui est toujours un mystère en effet, mais on, sait, on est presque certain que ça existe, on avait l'époque de l'accélération euh, récente de l'univers, euh, de ça, et éventuellement les, les, petites racines de, des structures, euh, euh les, les, fluctuations de la fond. Et, euh, les choses les plus modernes, bien sûr, sont notre grand sauvé, hein, les galaxies et tout ça. Alors, euh, la, chose la plus intense à réaliser est que ici, les contenus de l'univers, le contenu en jaune, c'est nous, la matière qu'on connaît, et tout le reste, c'est un mystère, on cherche toujours pour la matière noire, et on cherche à comprendre l'énergie noire qui est la chose dominante. Alors, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est un grand, les grands projets pour l'avenir de la cosmologie du Big Bang. Alors, je vais peut-être euh, montrer quelque chose de plus intéressant. C'est utiliser à voir les images de les grands héros, euh, euh, personnalités de la cosmologie. Euh, peut-être les plus grandes maintenant connues dans les timbres. le maître et Einstein, bien sûr, et, euh, il y a quelques autres aussi. Mais ici, on peut voir euh, les deux grands théoristes de la Big Bang, Friedman et le maître, les découvreur de Raymond Dufour, Gamow qui a introduit la physique nucléaire dans la cosmologie et les débuteurs de l'inflation et de la matière noire et euh, enfin l'accélération récente de l'univers, et l'expansion de l'univers. Et c'est intéressant à voir euh, que au début, c'est un chant très, très masculin, mais heureusement, ça commence à changer un peu. Et j'imagine que ça va changer encore plus de l'avenir. Bon. OK. Ici, c'est une histoire euh, de l'univers, mais dans une façon visuelle pour le Big Bang. Et ici, c'est qu'est-ce que diagramme d'espace-temps, mais je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le, le temps est dans cette direction, c'est un rayon. Nous sommes ici, dans le centre, hein, et le passé est ici. Et le cercle vert, c'est le Big Bang. Alors, quand on va dans le passé, on est dans une région pleine de galaxies. Mais avant un certain temps, on n'a pas de galaxie. La, galaxies n'ont pas formé. On n'a pas d'étoiles. On appelle ça les âges sombres. En effet, pour moi, c'est la nouvelle frontière, frontière de la cosmologie parce qu'on a beaucoup, beaucoup de données sur la galaxie. On va avoir beaucoup plus les, avec les nouvelles expériences. Mais on commence maintenant seulement à essayer de comprendre hein, ce mystère de les arts sombres sans étoiles, parce qu'il est toujours les, grands nuages de gaz, les, choses qui ont commencé à former les galaxies sont là. Alors, si on va plus dans le passé, il y a un grand brouillard au début à cause de la rayonnement du fond qui assez chaude que tous les particules, les électrons euh, ne peuvent voyager euh, nettement vers nous. Il y a de scattering euh, des particules par, par, tous les photons. Et, comme ça, on voit seulement cet rayonnement qu'on essaie à regarder très tôt dans l'univers. Mais dans cette rayonnement du fond, c'est le rayonnement micro de l'univers, on peut maintenant détecter les fluctuations, les, variations d'un point à un autre, hein. et ces fluctuations sont les racines de la galaxie qui ont formé après par la gravitation. C'est tout ce qu'on peut voir directement. Mais la théorie dit qu'on peut aller plus loin vers le Big Bang, vers, par exemple, l'époque de nucléosynthèse, l'époque d'invasion, tout ça. Et tout ça, c'est euh, très, très loin. Mais il y a une chose que je trouve le plus incroyable de, cette, euh, cette image, cette depiction. Imagine, on regarde des lumières, des rayons de lumière qui viennent de cette surface de la, on peut pas, voir plus profondément que ça, de l'oreille monde du fond. On peut voir ces petites fluctuations. Ici, c'est une, ici, une autre. Hein. Le, le, le, le, géodésique de la lumière, le chemin de lumière va jusqu'au nous. Euh, et c'est tout ça, ça, on peut voir avec un télescope. Mais quand on a les, fluctuations sur cette, euh, effectivement, une surface dans le ciel, partout, le rayon du fond, si on imagine un observateur qui est là, cet observateur, lui, peut regarder seulement une échelle, en effet, derrière lui dans cette expression, dans son passé. Et la chose qui est importante est que cet observateur ne peut pas communiquer avec un autre ici. Et c'est-à-dire, il n'y a pas de physique standard qui peut expliquer parce que tout l'univers ici, c'est presque le même. C'est pas très différent si on regarde ici ou là ou là c'est-à-dire, on a seulement les hypothèses de le début de l'univers, qui on pense maintenant doit être euh, euh expliqué par la théorie de gravitation quantique, qu'on n'a pas vraiment, comprend pas, pas beaucoup, mais les choses, on peut très maintenant, et quand ici, les, les fluctuations qu'on peut voir, qui sont les mêmes ici que là, ils sont un testament à la fluctuation de la théorie quantique au début de l'univers. Bon, c'est des idées incroyables, hein, mais l'idée, on peut maintenant connecter toute l'astronomie euh, avec le plus grand télescope qu'on va faire maintenant d'en venir avec la physique complètement fondamentale, en effet, qu'on ne comprend pas toujours, de la mélange de théorie quantique et quantité de l'univers. Alors, euh, ici, un autre euh, euh, plus visuel diagramme de le Big Bang. Alors, notre époque, c'est là. le début, c'est là, dans cette époque mystère de fluctuations quantiques au début, on avait une grande époque d'expansion, on appelle ça inflation, qui peut expliquer pourquoi l'univers maintenant est si grand. C'est une théorie, on cherche les preuves toujours, on a, a quelques-unes, mais euh, pas, assez. Mais la chose qui euh, est la plus intense pour Maintenant, pour comprendre tout qu'il y a avant, c'est le rayonnement du fond qui envoie dans le ciel partout et les, toutes les fluctuations du fond, qui est quelques centaines de milliers après cette Big Bang. Alors, après ça, on avait les, les, sombres avant la structure, après ça, la structure commence. Et maintenant, notre euh, univers, un âge de presque 14 milliards d'années. Et on peut voir toutes les structures jusqu'à la première quelques centaines de milliers d'années. Euh, devant ça, c'est plutôt la théorie, avec les possibilités de voir les ondes gravitationnelles, les, choses intéressantes. En principe, on peut détecter les choses qui ne peuvent pas communiquer comme, comme, seulement la lumière, mais par les autres effets de la théorie de physique. Et les particules fondamentales, les zones fondamentales, etc. etc. on a le possibilité maintenant à regarder encore plus vers l'origine, qui est aussi une chose très importante, plutôt pour l'avenir, parce qu'on n'a pas très réussi jusqu'à maintenant. On est proche peut-être, mais euh, on n'a pas vraiment euh, passé très profondément dans le passé, sauf pour l'époque de on a fabriqué les éléments comme hélium dans la première minute de le Big Bang. Mais avant ça, c'est euh, pour le moment, c'est euh, mystère. Alors, je veux dire ici, dans un sort de bande dessinée, essayer d'expliquer inflation. Euh, encore, on va, vous allez écouter beaucoup plus de ça dans la lecture qui, va venir. Mais les choses pour commencer, c'est à l'époque un moment de très, très proche au, début, 10 moins 35 secondes. C'était l'époque qu'on pense que l'univers a commencé cette inflation énorme. Et j'essaie ici à expliquer euh, comment ça marche. Hum, il y a cette ligne verte est symbolique de tous les atomes maintenant dans une galaxie. C'est symbolique de masse. On suit dans le passé cette masse constante. Au début, hum, cette masse dans un espace d'expansion, mais c'était impossible à comprendre euh, l'échelle de cette masse parce que si on prend la masse d'une galaxie, c'est maintenant, c'est peut-être les millions d'années-lumière, tout comme ça. On le suit dans la et on trouve c'est au début de l'univers, c'était beaucoup plus grand que le Big Bang standard. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'inflation sous les échelles de, centaines de millions d'années-lumière quand Linus avait un âge d'une petite fraction d'une seconde. Mais c'est parce que l'inflation, c'est un état d'accélération presque exponentielle qui, qui, peut expliquer euh, pas seulement la taille de l'univers, euh, pas seulement les origines des fluctuations, parce qu'au début, c'est des fluctuations quantiques euh, au début. Et ils sont euh, convertis à cause de l'expansion dans, les factions qui sont les racines des galaxies. Mais aussi, ça peut expliquer pourquoi les, pourquoi maintenant a euh, un espace euclidien. On appelle ça euh, un espace plat. C'est peut commencer n'importe comment mais après, c'était énorme. C'est comme un ballon. Imaginez que tu prends un ballon qui était très, très perturbé et tu souffles, souffles, souffles. Ça devient très plat. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle l'espace en trois dimensions. Évidemment, je parle en deux dimensions, on faisait des mais l'équivalent en trois dimensions. OK, donc ici, je montre euh, dans un autre euh, euh, diagramme très, très simple, les fluctuations, ils sont commencé à grandir au début. Euh, et euh, sur les très, très, l'idée ici, et je vais montrer seulement que les fluctuants sur les petites échelles, on avait toujours en croissance, ils sont les racines maintenant des galaxies, mais sur les très, très grandes échelles, ces fluctuations, on a juste commencer à être visible, visible dans notre horizon, la distance que la lumière peut traverser dans l'univers actuel. Alors, ils sont dans un sens très jeunes, et c'est sur les grandes échelles, on peut peut-être euh, avoir une chance à euh, voir les, les les effets au début de l'univers. Ici, c'est très, très non linéaire. On forme les galaxies, mais ici, c'est peut-être plus proche à l'origine. Tout ça, c'est les idées, on commence à explorer maintenant avec les grandes sauvées des galaxies et des réamants de l'origine de l'univers. Et euh, finalement, euh, pour les spécialistes, euh, pour les gens qui aiment beaucoup la physique, c'est un montre, le début ici, maintenant c'est ici, que les réactions fondamentale de la physique au début, on, pense, on espère, ils étaient unifiés. C'était en tout cas le but de, nos théories les plus fondamentales. Gravitation, la réaction nucléaire, électromagnétique aussi, tout était équivalent à l'énergie, on appelle ça l'énergie de Planck au début, c'est Planck une énergie extrême qui, euh, c'est la limite de la physique actuelle, sauf en attend une théorie qui connecte Quantique de la gravitation n'a pas exactement cette pas encore, mais on, pense il y a un théorie qui nous manque, qui unifie tous, mais après le temps et l'expansion de l'espace, les énergies des particules diminuent et les, les, forces différentes commencent à se séparer. Euh, c'est... Euh, et finalement, on est dans un univers, euh, l'énergie actuelle, on, on, a les forces électromagnétiques euh, sur les grandes échelles, sur les petites échelles, les forces nucléaires, et les forces dans les les forces fortes nucléaires, tout ça. Ils sont très, très différents, au début, presque la même. La chose que je veux seulement dire sur ce diagramme est, avec notre plus grand accélérateur, le LHC sur la frontière suisse euh, en France. On peut aller jusque plus loin ici pour tester les particules. Tout ça, c'est le realm de spéculation. Mais c'est une spéculation très fertile parce que maintenant, avec les ondes gravitationnelles, on a les possibilités de pénétrer ces, euh, c'est euh, profondeur. Et ça, c'est quelque chose qui manque maintenant et je pense qu'on va parler un peu de ça dans, dans les, les jours qui viennent. Bon. OK. Ici, c'est le seul diagramme technique que je vais vous montrer. Seulement pour faire le point que dans la cosmologie moderne, c'est les équations qui dominent euh, tous. On doit, et encore, je ne veux pas faire un grande chose de ça, parce que c'est seulement mon introduction, mais seulement pour dire des mots sur les équations, on commence avec l'équation de champ d'Einstein, euh, avec la gravitation, avec son constante cosmologique, et avec le sens la matière, euh, la matière noire, l'énergie sombre euh, et la tout c'est dedans là. Et avec cette équation fondamentale d'Einstein, c'était Friedman et maître qui ont construit euh, l'équation du Big Bang qui donne l'expansion de l'univers. Et cette l'expression de l'univers avec tous les composants qui peuvent cette expansion, on a l'énergie de, la rayonnement, l'énergie de matière, euh, la courbature de l'espace, parce que l'espace est courbé, euh, comme par exemple euh, dans une manière positive, comme, une sphère, il y a une limite à l'expansion aussi, et aussi la, la vide. Alors, la seule chose que je veux, que vient de ça, qui est vraiment important pour nous, c'est dans le moment où la constante de Einstein, qui est comme une énergie en pression négative, quand c'est dominante, c'est très très petit, mais quand c'est dominante, et c'est dominant maintenant, par exemple, parce que c'est commence à être dominant maintenant, parce que c'est la seule chose qui est constante, l'expansion de l'univers, toutes les autres choses diminuent. Et Linus a commencé à augmenter son taux d'expansion, presque exponentiellement. Alors, on peut convertir toutes ces équations pour les astronomes, pour étudier les croissances, les fluctuations, l'expansion de l'univers, je ne vais pas parler de ça. Mais en même temps, il y a un champ fertile pour les physiciens avec un, un théorie équivalente de, quand la constante, euh, c'est un autre champ en effet, mais quand la, autre constante, mais équivalente à la constante cosmique domine, c'est dans la théorie d'inflation. Et cette théorie d'inflation aussi peut expliquer avec une nouvelle, qu'est-ce qu'on appelle un, champ scalaire, euh, euh, qui au début était presque contente, et ça peut expliquer cette, cette euh, inflation parce que de Bloomberg. Alors, en, en, tout cas, je vais, c'est ma seule diapo euh, technique. Maintenant, on va aller à des choses plus euh, logiques pour l'introduction. OK. Alors, ici, c'est l'image iconique de l'univers lointain. C'est le champ profond de Hubble euh, qui était pris quand le télescope Hubble, il y a quelques années, a fait le, plus profonde image de l'univers lointain. Et si on voit les galaxies, euh, euh, les galaxies qui sont les plus grandes sont plus proches, et les petits points ici sont les galaxies très loin. Euh, les plus proches sont à distance de centaines de millions d'années-lumière, mais les plus lointains sont des milliards d'années-lumière. Alors, les galaxies sont des structures assez complexes, en effet. On, ne sait pas quand on regarde les images de galaxies, la, Voie lactée, tout ça. Euh, j'ai parlé beaucoup de fluctuations déjà dans l'univers primordial. La fluctuation, c'est un théorie linéaire. C'est assez simple à suivre pour un physicien. Mais la théorie des galaxies, c'est très complexe. On voit ici un univers très non linéaire. Et si je peux vous donner une métaphore, c'est un peu comme on essaie à, prévoir le temps dans quelques jours. C'est impossible. Euh, on dit la physique, c'est n'est pas simple. Euh, c'est une physique euh, sale mais on peut le maîtriser avec le grand ordinateur. Ce n'est pas un problème maintenant. Ça commence, ce n'est pas un problème. On n'a pas fini du tout, mais euh, en tout cas, ce n'est pas simple. La raison, j'ai dit, l'univers premier est très, simple et linéaire et en effet très pur. Les données les plus impressionnantes qui montrent ça, c'est le rayon du fond. Ici, c'est le spectre de rayon du fond. Voici les fréquences qu'on mesure c'est vraiment, qui est dans tout le, ciel. Après, on nettoie le ciel avec les, les, le, poussière qui de quelques rayons, etc. On doit nettoyer ça pour, pour les sources de bruit. Mais à, la fin, on a cette rayon du fond, le rayon fossile. Et c'était mesuré, le spectre mesuré, et c'est un corps noir et c'est un noir qui est plus précis qu'un Cornois qu'on connaît, on peut construire sur la Terre. C'est les boîtes d'erreur, multipliées par 50 ici, et c'est-à-dire, ça figure montre que l'humeur au début était assez simple doit être simple à comprendre. sauf euh, on avait les théories Conti comme les gens au début, mais dans, après, euh, dans les régions classiques, après ça, les choses étaient simples. En principe, on peut, les comprendre euh, et étudier la physique. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, euh, il y a trois choses que je vais en très euh, brèvement de discuter euh, je vais parler un peu de matière noire, la force de Gaussy et, l'énergie noire, et finalement, je vais résumer l'avenir de la cosmologie. Alors, la matière noire, la matière sombre, j'imagine, c'est euh, peut-être la meilleure traduction. c'est la matière, ça existe. C'est, on pense c'est les particules d'interaction faible. Euh, c'est notre meilleur candidat parce que cette matière noire, euh, on la détecte dans les environs des galaxies comme la Voie lactée, euh, où on n'a pas d'étoiles, presque pas d'étoiles mais il y a beaucoup plus de matière. La gravité, gravitation, c'est assez forte. Bah, on connaît ça parce qu'on mesure les orbites des étoiles. Ils sont attirés par la gravitation. Il n'y a pas des étoiles. Puis, pour expliquer cette gravitation par la conservation des étoiles, c'est la matière noire qui fait ça. Et on, déduit que l'environ, l'halo, on appelle ça de notre galaxie, c'est euh, euh, un, grand, un grand réservoir de matière noire et notre meilleure idée était c'est des particules fondamentales de très faible interaction, pas comme les protons, électrons, etc., qui on peut voir, mais euh, particules qui ont euh, interaction très, très faible. il y a beaucoup d'expériences maintenant qui essaient à détecter cette particule. Alors, Ici, c'est un halo noir autour d'une galaxie comme la nôtre. Quand j'ai commencé en cosmologie, on a pensé, on a découvert les évidences par les orbites des étoiles, etc., pour toute cette matière noire. Mais on a fait peut-être un bande un peu comme ça. Mais la chose que je trouve euh, vraiment fascinant est qu'avec le début des grandes simulations numériques, cette bande dessinée-là est devenue une grande simulation de matière noire. Et ici, on peut voir, c'est seulement la matière noire, et on peut voir que la matière noire n'est pas homogène, c'est dégénéré dans un complexe de très, très petite nuage noire Et en effet, c'est parce que cette matière noire est froide et fragmentée. Et je vais revenir à ça dans un moment, mais c'est un halo moderne dans notre ordinateur. Et le grand but de beaucoup d'observateurs maintenant est de démontrer qu'un halo actuel est consiste de beaucoup de milliers, de milliers, de centaines de milliers de petits clumps de matière noire. On n'est pas là complètement pour le moment. Mais j'ai parlé des preuves de matière noire, mais je ne peux pas résister à montrer la, la preuve Ultime, ici, c'est plutôt les orbites, la vitesse des étoiles qui a donné l'évidence pour ça. Mais ici, on a l'anti-gravitationnel. C'est une prédiction d'Einstein qui dit euh, les, euh, les géodèses de lumière, les photons sont courbés par la matière noire et c'est une image d'une galaxie entre nous euh, et une grande euh, halo de matière noire qui euh, courbe cette lumière dans une image circulaire, c'est bien Alors, j'ai dit que c'est ah plus probable une particule de, de, faible interaction ah, Et on a ah, une grande théorie de physique, on appelle ça Suzy, la théorie de supersymétrie, qui, il y a des années, était le meilleur candidat pour prévoir, donner les particules stables, de faible interaction qui peut être la matière noire. Le problème, nous avons construit construit des grands accélérateurs pour chercher pour cette théorie Suzy Jolino. On n'a pas, pour le moment, trouvé cette théorie. Alors, c'est-à-dire, euh, on n'a pas une connexion directe maintenant pour le moment. On ne sait jamais. On va, doit construire peut-être un plus grand accélérateur, on va trouver un jour, on ne sait jamais. Mais pour le moment, c'est une théorie plutôt symbolique, mais la, élégance de cette théorie, c'est donner une prédiction. Euh, on ne connaît pas du tout l'interaction de ces particules, mais on peut dire que des particules stables prévoir par cette théorie, s'ils ils ont une direction euh, trop faible, euh, il va survivre le début et on va avoir trop. Si les élections sont trop efficaces, ils sont tous détruits, on n'a pas assez de matinoires. Et c'est un peu comme euh, l'histoire de Goldilocks, je ne connais pas le mot français pour ça, euh, mais les, trois ours. Si l'interaction, on dit la euh, section efficace des et juste le bon pour avoir la bonne abondance de matière noire, on trouve que cette interaction est exactement ce qu'on prévu dans la théorie de symétrie pour la, la théorie de ah, de faible interaction. Alors, c'est une très jolie coïncidence. Euh, euh, c'est une chose qu'on a beaucoup de théories de physique qui donnent espoir pour les difficultés. Et finalement, on sait parce que toutes ces structures ont formé, comme la galaxie, que la matière noire doit être froide pour former beaucoup de structures. Alors, on est là avec les choses euh, assez euh, certaines pour la matière noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher? Alors, euh, l'évidence importante est la suivante avec les grandes surveys des galaxies, euh, on peut utiliser le, la vitesse d'expansion d'une galaxie comme une mesure de distance, le, le euh, plus, loin, le plus grande. Alors ici, on a les, les, premiers grands plans de, l'univers euh, qui montrent que si on commence avec seulement la matière noire, mais très froide, sans, sans, euh, sans température, sans vitesse, c'est fragment, c'est dans les structures. Et on a une simulation dont et je dois voir, voir ça soigneusement, on a une simulation, euh, et je pense que c'est la rouge, et on a les données pour trois surveys dans le bleu on peut voir toute cette fragmentation et on voit les grands amas et les plus profondes, on voit beaucoup de galaxies Et l'idée, c'est effectivement preuve que c'est la matière froide. Et si quelqu'un dit, pourquoi pas quelque chose intermédiaire, peut-être la matière ne pas, se peut pas fragmenter dans la plus petite chose, on dit c'est tiède, tiède, tiède. Encore une simulation de matière tiède c'est là, la matière froide, c'est là. Beaucoup de, de, beaucoup moins de clomps, On peut regarder les deux et décider avec les données qu'est-ce que c'est le meilleur. Alors, les données sont euh, importantes, incroyablement importantes pour euh, décider qu'est-ce qu'est la, la matière noire. Après ça, on doit chercher pour les matières noires. Comment on cherche? Ici, c'est notre euh, meilleur espoir pour détecter les matières noires. Imagine, on est des particules de matière noire qui euh, sont euh, en collision euh, avec la matière standard, c'est ça. et ces matières noires, on, on, les génère dans l'université. Ils sont créés dans l'université. Et ils ont aussi les interactions avec les particules de matière, euh, le, modèle standard de physique de particules, le boson de Higgs et tout ça. Alors, on peut imaginer plusieurs genres d'interactions. Par exemple, euh, euh, dans un grand accélérateur, on peut avoir collision de particules comme les protons à grande vitesse, on peut prévoir, produire la matière noire comment c'est le est c'est invisible. Si l'énergie disparaître, euh, disparaître on, ne cherche pas ça, on n'a pas trouvé. On peut imaginer aussi que les particules de matière noire interagissent avec eux-mêmes pour produire les photons, des rayons de très haute énergie. On peut chercher pour ça. Et finalement, on peut avoir une particule de matière noire qui interagit avec les, particules standard d'un proton et peut donner euh, un petit peu de, lumière avec cette interaction parce qu'il peut accélérer ces particules. Alors, tout ça, c'est les expériences qu'on peut mettre en place. Ici, c'est la grande vista pour les particules inconnues de faible interaction. Et c'est un vista de notre euh, manque complet de connaissances. Ici, il y a la masse possible de la particule. Ici, c'est la section d'interaction possible euh, de cette particule. C'est une échelle logarithmique. regarde le nombre de décades de, de facteurs de 10, c'est incroyable on a les particules de 10 moins 6 grammes, qui est la limite de la physique quantique, les particules de Planck, jusqu'à la particule de masse presque zéro, et pas complètement, mais aussi, alors tout cet espace, c'est impossible à surveiller. On, a des idées, nous, euh, dans la physique, on parle de ces particules qui sont prévues par la théorie de Suzy, qu'on n'a pas trouvé encore. Ici, ils sont dans cette cercle-là, on parle ici des neutrinos de très faible masse qui sont candidats aussi. On pense aussi des, particules euh, euh, quantiques qui peuvent aussi un très bon candidat. Euh, tout l'autre espace, on n'a pas vraiment les bons candidats, mais on peut... on n'a pas, on a trouvé rien pour le moment, c'est le problème. Um, on a tous ces expériences qui cherchent pour les indices de particules. On, cherche dans les domaines connus par la théorie, hein, par la théorie, mais les autres, on commence à penser un peu, mais ce sont les domaines de, notre ignorance, je veux dire. Mais pour exemple, pour les particules qui peuvent être à cause des émissions de particules mathématiques, on peut chercher les rayons gamma. Et c'est des expériences dans l'espace qui peuvent faire ça. Euh, pour les particules, euh, on cherche pour les rayons gamma, et, euh, dans l'espace, aussi expériences sur la Terre, comme S, qui est une expérience française-allemande. On peut chercher pour les neutrinos. Tous ces sont les produits, possibles hein. quand les particules noires rencontrent une autre particule noire et sont les particules, en tout cas prévues par la supersymétrie, qui doit être euh, la possibilité élection eux-mêmes. Et cette notion d'une particule de masse assez grande peut donner des signaux, des etc., On a aussi les, les grandes, euh, beaucoup de grandes expériences. Et finalement, l'expérience directe souterraine, encore, on va parler de ça dans la prochaine chose, dans, dans le cours de cosmologie, euh, qui cherche quand une particule de matière noire rencontre une particule standard d'un um, liquide, par exemple, dans cette étude-là, euh, pour donner un petit euh, peu de lumière, un peu d'énergie qui peut être détectée dans, le fluide détecteur. Alors, tout ça, rien n'a été trouvé. Rien n'est trouvé, c'est là. Bon. OK, peu déprimant pour la matière noire, mais en même temps, on doit être optimiste parce qu'on a recours à les grandes expériences de plus et plus grande échelle, mais aussi les petites expériences pour les autres domaines de matière noire, euh, avec les nouvelles idées pour euh, l'avenir. Alors, que ça, je trouve ça, c'est plus optimiste que pessimiste, pessimiste euh, mais on n'a pas trouvé encore. Formation des galaxies. Alors, Ici, c'est maintenant, c'est le, plan iconique de Raymond Dufour de Planck. On voit ici les, euh, les fluctuations. Dans le rayon du fond, on a soutiré le, le flux moyen. On voit les fluctuations dans quelques points, dans des, des, 100, 100 000, quelque chose, de température des petites fluctuations un petit peu plus chaud, un petit peu moins chaud que la moyenne. Et sous ces fluctuations sont euh, euh, les, racines, euh, les germes de, de galaxies qu'on voit quand l'univers avait un âge de 380 000 ans après le Big Bang. Si on prend le transforme Fourier euh, le spectre de puissance de cette plan, on trouve ici euh, euh, une chose incroyable, simple, la puissance de tous ces rayons peut être, les, ici, c'est les mesures des fluctuations converti en Fourier Par plus d'expérience satellite Planck qui a donné ça sur les grandes échelles, mais et, euh, établissement Planck, est complémenté par l'expérience euh, terrestre qui peut donner à plus, plus, plus petite échelle avec, disons, plus grand télescope. Et c'est tout sur une courbe très simple qui est la production peut-être un des plus simples modèles de l'inflation. Alors, on a des millions, euh, en principe, de points, des millions de pixels sur l'échelle et pour réduire dans, euh, avec la technologie de transformation de Fourier dans des milliers de points et, et c'est avec une courbe qui est très simple, avec quelques, seulement peut-être six paramètres libres dans le théorie à la cosmologie, on, on peut avoir un très bon fit à ça. C'est une grande euh, réussite d'invasion. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une grande réussite que nous commençons à avoir un modèle simple. Et euh, une autre chose, euh, dans les derniers, les derniers 15 ans, était la découverte que dans le champ des galaxies qui sont beaucoup plus proches que le royaume de fond. En effet, maintenant, on regarde peut-être euh, un million d'années-lumière euh, dans le passé. Euh, on peut voir les mêmes fluctuations, les mêmes pics, où le, la puissance et euh, l'échelle spécifique. on peut voir les mêmes idées. C'est un peu comme dans cette région linéaire, c'est un peu comme les, les ondes, les pics des ondes, etc on peut voir les mêmes effets dans distribution de galaxies euh, autour de nous. C'est-à-dire que ces racines, ces, ces gemmes dans le rayonnement fossile ont produit euh, les grandes structures des galaxies. Et euh, en effet, on peut utiliser ces mesures qui sont euh, l'onde effectivement maximum, de, l'univers, c'était l'échelle d'horizon euh, qu'on a commencé à voir euh, euh, l'univers dans le monde du fond quand 40, pardon, 400 000 après le Big Bang. C'est comme une échelle effective on peut pour faire la cosmologie et, et c'est très important pour la cosmologie moderne, tout ça on parle de tout ça comme les, ondes dans un euh, euh, fluide de radiation en matière. Et, euh, c'est les échelles typiques de ces ondes qu'on peut voir là. Et tout ça, on peut voir dans les galaxies dans le rayon de fond. OK, tout ça, c'est le début, de, en effet, de la cosmologie de l'avenir pour étudier avec très grande précision la structure de l'univers. Dernière chose, euh, les formations de galaxies. Alors, c'est un mystère toujours, et la raison, c'est la suivante. Euh, on a les données des galaxies. Ici, c'est la luminosité des galaxies, les petites galaxies ici, les grandes ici. Les données, c'est la fonction de luminosité, on appelle ça la fonction acteur c'est le bleu. Et la théorie avec la matière noire dans la courbe rouge. Alors, c'est un désastre apparemment parce qu'on prévoit beaucoup plus de petites galaxies, on ne voit pas, et beaucoup de grandes galaxies, on ne voit pas. Heureusement, ça marche. Il y a une échelle typique qui marche très bien. Euh, pour la galaxie typique, comme un peu comme la nôtre, ça marche un peu. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, l'idée est pour fabriquer les galaxies, c'est ça la matière noire rouge. Alors, la galaxie, ce n'est pas la matière noire, c'est la matière de baryon. Euh, la matière noire dans la gravitation, mais le, baryon dans la, la, la, la, la, des galaxies, c'est pas assez parce que toutes ces galaxies en rouge vont avoir le gaz qui peut froidir et faire les galaxies. On faisait une autre chose, on appelle ça feedback. Et c'est l'effet des, deux choses. C'est l'effet des euh, supernovas, les étoiles qui explosent, sur la petite échelle. Et sur les grandes, galaxies massives, c'est les trous noirs. Ici, un trou noir qui explose, c'est un disque dans une grande galaxie, et tous les vents de ces trous noirs peuvent affecter et arrêter tout le gaz à former la galaxie. Et c'est pareil pour les supernovas dans une galaxie comme la nôtre, dans la disque de la galaxie, le boucle d'explosion d'étoiles, qui aussi pour euh, réduire l'efficacité de la formation d'étoiles. Alors, ici, c'est un euh, exemple d'un, qu'est-ce qu'on pense, un trou noir avec une grande explosion. Euh, la galaxie est là et ce passage peut, en effet, arrêter beaucoup de formes d'étoiles, arrêter le gaz, en effet. Alors, euh, avec ça comme base, on peut aller à les grands ordinateurs et faire la simulation des galaxies maintenant, pas seulement avec la matière noire, mais avec les physiques des gaz et les physiques des des Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais je vais montrer deux, une chose seulement. Ici, les simulations et les galaxies. J'ai choisi trois types de galaxies. On commence avec le grand, hein, sur la droite. Euh, ici, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Euh, comme vu par la satellite GIA. Ici, une autre, euh, je pense, c'est la plus jolie galaxie pour moi prise par le Hubble Space Telescope. C'est une galaxie plutôt euh, avec une grande, grande euh, boule d'étoiles. C'est une galaxie très, très disque avec beaucoup d'étoiles. Ici, il y a deux simulations de les, les, les plus récents fabricateurs de galaxies. Et quand tu regardes ces jolies simulations, c'est difficile à voir la différence entre notre galaxie et la galaxie artificielle, parce qu'ils ont simulé beaucoup plus de physique qui essaie à mimiquer euh, la physique actuelle. Mais la clé à cette physique, c'est le feedback c'est le supernova ici et c'est le grand trou noir submassif ici. Alors, ce n'est pas une preuve, je vais insister, ce n'est pas une preuve qu'on connaît la solution parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assumptions dans les simulations. On n'a pas assez de résolution pour voir les de, de, petite échelle. On, doit estimer les, beaucoup de physique ici avec les, les, estimations, on peut fabriquer les, galaxies comme les vraies. Pour l'avenir, on a besoin de beaucoup plus grandes simulations pour avoir beaucoup de meilleure physique pour voir si c'est pas seulement ici une euh, illusion, euh, mais c'est la vraie physique dedans. Et finalement, à gauche, je montre qu'il a cette production de petites galaxies, c'est euh, incroyable, en effet, parce que beaucoup de ces galaxies prévues sont détruites par les effets de, de, galaxies trop proches euh, à cause euh, de tidal effects. mais quelque chose, on, on, trouve les choses, les débris, et on trouve maintenant beaucoup, beaucoup de galaxies de luminosité très, très faible. On voit ces galaxies ici. Bah, et c'est aussi une grande prédiction de la modèle euh, qu'il y a beaucoup de reliques des galaxies de, très euh, faible luminosité. Alors, je pense maintenant, on commence à avoir un meilleur modèle de moi je galaxies, mais on est très très loin à aller pour l'avenir. C'est une bonne chose aussi. Beaucoup de choses à faire dans l'avenir pour, les jeunes. Euh, alors, dernière chose, un des grands mystères euh, de la cosmologie, c'est la matière noire, euh, l'énergie noire, pardon, l'énergie noire. Alors, euh, je commence avec cette histoire, l'histoire dans, dans les chercheurs français, j'ai un très grand rôle maintenant, de l'expansion de l'univers. Alors, voici le redshift, c'est la vitesse d'une galaxie très loin, qui, qui donne l'expansion de l'espace. Euh, ici, jusqu'au tir de l'humanité euh, de lumière. Ici, une mesure distance. Et on voit une connexion entre les deux. Le plus euh, distant de la galaxie, le plus grand sa vitesse. C'est le wall de Hubble et le maître. La chose curieuse à voir est que Hubble a regardé, et le mettre aussi, seulement dans notre voisinage euh, en effet, jusqu'aux les, galaxies 50 euh, euh, millions d'années-lumière, où beaucoup de galaxies. Ils ont trouvé euh, un, noir linéaire, mais avec les, incertitudes. Non, mais néanmoins, c'était assez pour établir le Big Bang. Depuis les années 30, euh, le dernier siècle, on est continué avec les plus puissants télescopes, aller jusqu'au la frontière de l'univers l'expansion continue à grandir avec distance. Mais avec les derniers surveys, on trouve que la relation linéaire, qui est cette euh, ligne noire, euh, euh, est remplacée, changée dans, pour une accélération, cette ligne ici. Et c'était l'effet de la cosmologie constante, l'effet de la constante, de maître, cette euh, pression négative qui est la cause de ça, on, pense. Et euh, les données sont très, très convaincantes euh, quand on voit des, des, des grandes chiffres, c'est-à-dire des milliards d'années-lumière de nous, pour voir des différences. Ça, c'est la, c'est le découvert de l'énergie noire qui, est bien sûr, c'est assez euh, reconnu par le prix Nobel pour ça. Mais il y a un grand mystère dedans. Cette euh, énergie sombre, c'est très petit. Et c'est trop petit que prévu par 150 puissance ordre de grandeur, puissance de 10 on, a appelé la, plus euh, mauvaise production de la physique. Ici, c'est la production qu'on va avec euh, le master plan qui était 10.5 grammes, c'est l'unité de gravité quantique, la petite commune des deux. Um, et c'est dans une certaine um, densité d'énergie euh, pour la vide. Um, qu'est-ce qu'on mesure dans la même unité? C'est beaucoup moins. Voilà on n'a pas une théorie qui peut expliquer ça. C'est une mesure. Et deuxième question connectée avec cette très petite densité, c'est seulement important maintenant parce que c'est maintenant que la densité d'énergie noire, densité de dans matière, avec l'expression, a diminué atténué jusqu'au constant cosmique filament domine. Encore il y a euh, quelques milliards d'années, mais euh, euh, maintenant, alors maintenant, c'est une époque un peu spéciale pour les physiciens des particules. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est les explications? On peut imaginer c'est la théorie des particules, l'astrophysique, deux chemins à explorer. Si c'est la physique des particules, on cherche toujours la théorie fondamentale de, la révolution quantique, on n'a pas ça. Pour moi, je pense ma solution préférée est très simple. On a pas mal de constantes de nature, on ne comprend pas. On dit qu'ils sont les constantes de nature. Pourquoi pas cette constante comme c'est notre constante de nature on, a, Un jour, on va avoir un théorie pour expliquer ça, sans doute, mais, mais il y a des autres expressions. Je, montre finalement seulement euh, une ou deux, en effet. Alors, on commence avec ça, euh, peut-être avec ça, on n'a aucune idée. Voilà, alors bon. ici, on est attentif par mes collègues ça. L'idée ici, la grande échelle de l'univers, on voit avec tous les milliards de, des, dizaines de milliards de galaxies. Ici, c'est l'univers on peut voir autour de nous. Ici, déjà des milliards. Ici, l'univers inconnu. C'est notre horizon, c'est l'échelle blanche. Euh, on peut voir ça avec le plus grand télescope. Imagine, on dans un vide. Si on est dans une région de densité positive, excess, c'est dans de contraction. Voilà, excess, de gravitation. Si le convert est vert dans un vide, c'est dans l'accélération. C'est une possible explication. Je pense, on pense que ça ne marche pas très bien, mais bon, quelque chose comme ça. Ici, une autre expression, qui était euh, un peu, euh, pour moi, un peu bizarre aussi, peut-être encore plus bizarre, mais bon. C'est-à-dire, on a un grand nombre d'univers. Chaque petit cercle ici représente un autre univers. La théorie d'inflation peut expliquer ça. Ça peut donner une inflation qui peut reproduire continuellement euh, à cause d'une euh, fluctuation dans la vie, d'un grand, j'ai parlé de petites fluctuations dans la vie, oh, ben, imaginez les grandes, la théorie de l'inflation, quelques-unes dans ça. Et dans cette théorie d'inflation, euh, il y a un grand nombre d'univers qui peuvent reproduire tout le temps et si on a ces grands univers, il y a peut-être une dans cette grande ensemble qui est comme la nôtre. Voilà, euh, euh, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est une, euh, expression peut-être aussi. Alors, on continue pour pour, vers la fin. Je vais maintenant résumer c'est plutôt pour les jeunes, vos étudiants, qui, j'espère, va être euh, impliqués dans ça, dans une manière ou l'autre, hein. c'est l'avenir de la cosmologie. Il y a beaucoup de choses à, comprendre, pas seulement la matière noire, l'énergie sombre, l'inflation, on ne connaît pas du tout comment, l'origine de l'inflation. C'est une très bonne euh, fait, on dit, aux données euh, de Raymond Defoe, par exemple, mais la région derrière son mystère. Il y a un grand débat maintenant autour de quelque chose qu'on a mesuré avec grande position. En principe, l'expansion univers, mais deux écoles de, mesures qui donnent deux résultats différents avec certainement des données différentes. Mais c'est une tension maintenant qu'il faut essayer à comprendre. C'est pareil pour la croissance, le temps de croissance de fluctuation. Il y a une incertitude euh, qui n'était pas avec notre cosmologie moderne, avec grande composition. On voit le, problèmes problème Peut-être dans ces problèmes, il y a des indices de quelque chose de plus fondamental. On espère ça ou peut-être c'est seulement les meilleures données de l'approche à venir qui va résoudre ces conflits. C'est peut-être mon avis, mais bon, on va voir. finalement, je, vais montrer les, choses numériques, les théories qui font les simulations incroyables des galaxies, mais euh, encore, euh, est-ce que c'est la réalité ou non On ne sait pas pour, pour le moment. Mais dans l'avenir, on voit les grands ordinateurs euh, de l'avenir avec peut-être les, moyens quantiques à calculer les simulations euh, de toutes les échelles possibles qui va donner une meilleure réponse. C'est pour l'avenir. Ici, les télescopes. J'ai fait un grand euh, design qui commence avec notre télescope qui reprend le 39 mètres encore maintenant, le, les escalopes, le, télescope de l'approche à venir, un grand télescope de survey, un télescope, il y aurait un dans l'espace euh, euh, qui va encore euh, illuminer, je pense, toutes les grandes structure avec plus grande précision que maintenant. Et les télescopes, dans les, c'est seulement les optiques infrarouges, le télescope avec les, les, ondes radio, les, télescopes d'avenir, le, micro-ondes et tout ça. et tous ces télescopes va, va nous explorer l'univers en précision plus profonde que maintenant. Et tout ça, c'est prévu dans les prochaines 10 à 20 ans. Pour le, pour le micro-ondes, euh, je pense que maintenant, on est seulement dans un état euh, beaucoup d'avance, beaucoup de vision, mais une très longue route à faire on cherche euh, de la, de la carte de ciel, de la satellite Planck, des fluctuations de de fond, pour voir les ondes gravitationnelles qui viennent de début, les traces sur les, micro-ondes, c'est-à-dire une, tension de les ondes, une euh, vibration, si tu veux, dans les ondes, qui n'a pas encore découverte, une polarisation, et, mais c'est le, le, le, les télescopes de, de, le, de sont construits se construit pour détecter ça. Et c'est un moyen à avoir une détection, en effet, d'inflation. Parce que les ondes gravitationnelles peuvent en fait traverser de l'univers jusqu'à maintenant. Et les télescopes prévus pour ça va culminer avec un télescope dans l'espace euh, en quelques années. Et pareil pour les télescope très puissant dans la, à la sud, où euh, les conditions sont euh, parfaites pour étudier euh, les micro de composition. il n'y a pas beaucoup de dans l'atmosphère, etc., etc. Et c'est pas, je vais finir avec peut-être, au moins, le plus grand mystère qui va être illuminé dans les années qui viennent, c'est les, les âges sombres avant les premières étoiles. Alors ici, c'est une prédiction de l'univers qu'on va de maintenant jusqu'au début, avant les étoiles. Et la seule chose que je vais montrer, c'est le gaz. C'est le gaz avec une fond de les structures, l'hydrogène. Et l'hydrogène a une certaine température et maintenant, c'est chauffé par les étoiles, la galaxie, le Toronto, tout ça, tout ça, c'est compliqué. Mais s'il va au début, au début, il n'y a pas d'étoiles, seulement quelques nuages de gaz, beaucoup, qui va former les étoiles éventuellement, la galaxie. Mais parce que l'univers dans un état d'expansion, le gaz est un peu plus froid que le rayonnement du fond. On appelle cette région les arts, les sombres. Et ça, on va découvrir avec le nouveau télescope de la venir. Et la raison, c'est très important, et parce que dans cette euh, ciel classique de micron du fond, on a des, millions de, de pixels, cest des bits, of information, on dit ça. Dans les, les de galaxies, des milliards de galaxies dans la, le prochain avenir. Mais si on peut découvrir tous ces nuages qui sont les blocs pour fabriquer les galaxies, on a des, milliers euh, des euh, de milliards de nuages et c'est la chose fondamentale pour pénétrer dans les âges noirs. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Euh, c'est parce que ces informations, la pression va avec... si tu veux compter, par exemple, l'efficacité de un vaccin pour COVID. C'est le nombre comptes de, personnes dans, dans, le survey. C'est pareil pour le nombre de nuages dans un survey comme ça. Le seul moyen à faire aller dans les ombres avant les galaxies pour voir ces choses. Et il y a un seul endroit où on va le faire encore, ça, c'est pour les jeunes, parce que je ne vais pas commencer pour encore 10 à 20 ans. Mais c'est la Lune. On, va aller à la Lune, sans doute. Euh, nos agents spéciales ont déjà commencé le grand trajet pour envoyer euh, les humains à la Lune, peut-être 24 ans. Mais éventuellement, en 10 ans, à 20, peut-être en 30 ans plutôt, on va aller les sur la Lune. Ah, beaucoup de choses à faire sur la Lune. une chose qui, je pense, est très importante, fabriquer les télescopes. Où on va faire ça, et on, on va aller à la pôle sud de la Lune. Ici, un exemple d'un grand cratère pas loin de la pôle sud, le pôle nord, mais c'est dans, les pôles que c'est très important, les grands cratères. Hein. Et c'est important parce que le soleil hein, n'est jamais très haut ni très bas vis-à-vis de l'horizon, vers le pôle, comme, comme, dans notre pôle sur la Terre. C'est-à-dire, on a des cratères qui sont toujours dans l'ombre, ils sont toujours froids, ils sont énormes et ils sont l'endroit idéal pour les télescopes et sur uh, les montagnes autour du cratère, the rims of the crater, pardon, je ne connais pas le mot français, uh, ils sont assez hauts pour avoir qu'est-ce qu'on appelait la lumière perpétuelle. C'est-à-dire le soleil a pu ces, ces, ces montagnes autour du cratère et donner l'électricité permanente du soleil, par exemple. Alors ça, on va faire. Et dans un de ces cratères, on peut imaginer un télescope un peu comme ça. Si c'est le rêve d'un euh, astronome français qui s'appelle Laberry, et il, a proposé euh, un système un peu comme le télescope d'Arecibo, mais dans l'optique infrarouge, avec un euh, grand cratère rempli des petits segments de miroir. Euh, mais a fait un télescope avec un diamètre de 2 kilomètres. Et imaginez un télescope comme ça, on peut voir euh, les choses, euh, les, les, exoplanètes incroyables, les distantes, des premières étoiles, etc. Et finalement, en même temps, ici, c'est quelque chose qui est en train d'être fait parce que le plus facile chose à faire sur la Lune, c'est la radioastronomie, parce que c'est une chose qu'on peut faire facilement sur la Terre, euh, technologie avec les robots, etc. Et la Lune est importante parce qu'on peut aller à les basses fréquences sur la Lune. Les basses fréquences, c'est où on doit aller pour les âges sombres, les Dark Ages, parce que euh, le redshift énorme, c'est un redshift de, de, de peut-être, c'est-à-dire on va de, 21 cm, on étude le gaz hydrogène maintenant autour de nous, jusqu'à 10 mètres, euh, euh, une longueur d'onde de 10 mètres. À cette longueur d'onde, on ne peut pas la faire sur la Terre, c'est impossible, parce à cause de l'ionosphère, de l'inférence, radar, etc., etc. Mais la Lune et l'autre côté de la Lune, <laughs> c'est l'endroit idéal et on, train, on est en train déjà d'envoyer les, les experts pilotes euh, pour faire exactement ça. Les, Chinois, en effet, ont, commencé, euh, mais dans les prochains dix ans, on projette les choses assez simples et éventuellement, on va avoir les euh, interféromètres avec énorme, un peu comme SKSK sur la Terre. On peut faire ça sur la Terre, pour pas sur la Lune c'est une question de, de, de, de, cohérence, etc. Mais tout ça, on peut faire. Et avec ce grand télescope infrarouge, on peut avoir des images de les exoplanètes les plus proches à cette région, effectivement. C'est une simulation, évidemment. Mais je pense euh, on a tout notre avenir de cosmologie, à mon avis, va être euh, pour explorer cette nouvelle frontière, les âges sombres et aussi les exoplanètes les plus proches euh, avec les grandes Lune. Oh, je pense que c'est la fin de la cosmologie. Alors, euh, je vais arrêter ça. Merci beaucoup.